Dijual rumah plus tanah tepi Jalan Raya Universitas Mulia Kudus. Luas tanah 454 meter persegi. Luas bangunan 300 meter persegi. Rumah klaster, pagar teralis, kanop di belakang ada kamar kos 3 room dan kamar mandi kos ada 2, halaman luas spek rumah kamar tidur 3, kamar mandi 3, sumur bor, dak, ton, listrik 1800 watt jaringan telepon, garasi mobil, pintu jati, SHM, legalitas komplit fasilitas umum dekat kampus UNK, kampus lain, kantor pengadilan negeri agama, kantor kecamatan kota, kantor perbankan, kawasan perumahan, kuliner, sekolahan dan lain-lain hubungi propertifulus.com terima kasih tetap di channel propertifulus.com Terima kasih, Anda sudah menonton video propertikudus.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel propertikudus.com.